プロだった皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日はロハンのパスポートの写真を撮りに来ましたロハンはどうかなうまくできるかな見てみますかレッツゴー 笑ってますどうですか準備できましたか No <laughs> すごいねおっぱいそうやなしてるからねあそっち違うのかえ 응. 응. 응. 응. どうですかお母さん髪をどうこれぐらいじゃああげぼじゃ OK? 머리, 머리빨 중요하니까

무서워. 자, 하한 반장만 뒤로 가서 여차하면 문을 날리기 준비하시면 되고요. 네. 내가 뜻밖의 300일 줄 알았는데. 아, 딱 300일이신가? ご飯頑張りました私のあの証明写真撮ります 와, 뭐? 어이 참. 예. 예. 거야 완전 아직도 어러니? 2시간에 9분 쓰고 10분 걸렸어. 로하니 기도. 기도. この子がこっちにいますよ本当だいただきますいただきますもう食べてるやんあいつ本当だ 증명사진못해아시다와또한번여권作りに行きます네作りに行きますんな感じのロハンのパスポート写真撮影だったんですけどここのスタジオ良くて親切にしていただいたのでとても楽しくできました。 露伴めっちゃ可愛かったというかプロだった <laughs> さすがですありがとうございますはい次の動画次の動画で会ましょう